Дождь утра, жили на ты, дождь упал, ты, а ты, дождь упал вчера, Между ломов, ты ж прыгала свободу, но в тюрьму мою